já é demais Com esse jutsu sexo ela me faz mexer até o chakra acabar E o pior é que ela é linda demais Te fiz esse rap mesmo não sabendo Eu quero dançar ele com você Oh que deusa Eu tava querendo ir morar na sua rua Que beleza Me pegou igual jutsu do é ouvir Oh que deusa Eu tava querendo ir morar na sua rua Que beleza Me pegou igual jutsu do olho da lua Oh princesa Essa eu escrevi pra ser ouvida